Hallo? Bist du da? Kennst du das auch? Chillen auf der Couch, Handy in der Hand, auf Instagram unterwegs und schon wieder 10.000 neue Produkte gefunden? Hallo ihr lieben Mamis da draußen, ich habe heute was ganz Besonderes für euch und zwar den Tee von Wundertee, der ist super für alle gestressten Mütter und wie ihr sehen könnt, auch passend für mich, meine Kinder spielen mit ihrem Lieblingsspielzeug in der Küche und ich entspanne dann einfach mit meinem Wundertee. Also, einmal hochswipen, Code MAMI10 eingeben und 10% bei eurem Super-Tee sparen. Hallo Leute, ich habe wieder neue Sachen zugeschickt bekommen, unter anderem dieses tolle Outfit hier. Wenn euch dieses Outfit gefällt, dann swipet einmal nach oben, dann gelangt ihr auf die Seite und mit Fashion25 bekommt ihr 25% Rabatt auf euren Einkauf. findest du die Qualität wirklich gut? Das ist doch eh umsonst. Hallo meine Lieben! Kennt ihr das? Ihr fühlt euch einfach ausgelaugt und gestresst und die Energie ist so ein bisschen unten. Ich habe hier was ganz Tolles für euch. Diese bereichert euer Leben, sie verbessert eure Aura. Wenn euch die Kerze genauso gut gefällt wie mir und ihr euch auch so richtig toll und entspannt locker fühlen wollt, dann müsst ihr einfach nur hochswipen. Könnt ihr den Rabattcode AURA25 anwenden. Okay, ciao meine Lieben. Boah, was eine dicke Luft. Naja, wenigstens habe ich an dir was verdient. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Morgen, Mädels. Eben gerade habe ich meinen Morning Workout gemacht. Und zwar kann ich euch nur eins empfehlen. Ich habe einen Shake, mit dem könnt ihr in drei Tagen abnehmen und auch zunehmen. Holt ihn euch mit dem Code ShakyMakey234. Macht's gut! Also sowas würde ich niemals zu mir nehmen. Hallo meine Lieben, ihr wisst ja, dass ich schon seit längerem Probleme mit meinen Haaren habe und sie ja mega kurz geschnitten habe und jetzt muss ich sie wieder lang bekommen und dafür habe ich ein Produkt hier. Benutze ich es jetzt seit einer Woche und sie sind einfach innerhalb einer Woche 5 cm gewachsen. Und natürlich habe ich auch nach einem äh, Rabattcode gefragt für euch. Und zwar habe ich satte 50% für euch. Schreibt einfach Haare 50 hin und dann kriegt ihr 50 Prozent. Holt es euch, vertraut mir. Das war ausnahmsweise mal ein gutes Produkt. Rabattcodes sind ein Grund, warum Jugendliche einem Influencer folgen. Im Durchschnitt geben Deutsche 100 Euro für einen Kauf über Instagram aus. Wichtig für den Kauf sind Vertrauen in Influencer, Produktpräsentation und Rabatte. 48 Prozent der Deutschen würden ein Produkt von Influencern kaufen. Jeder Dritte kauft ein Produkt wegen der Empfehlung eines Influencers. Jetzt habe ich schon wieder einen Haufen Geld ausgegeben. Und für was? Für ein paar Produkte aus dem Internet, die ich auch draußen vielleicht viel günstiger bekommen hätte. Influencer sind halt auch nur Unternehmer. Also, Augen auf beim Internetkauf.